Kiitoksia toverit puheenjohtajat ja hyvät toverit. En pidä pitkää puhetta, luen aika paljon tuttuja sanoja täältä ja kerron sitten, mitä mieltä asioista olen. Ruoahinnan nousu 20 prosenttia. Yhteiskuntasopimus. Perustoimeentulon nosto. Pakolaiset euroalueen kurisopimus, Ukrainan sota, porvarihallitukset, sosiaaliturvan purku, sote-uudistus, välillisten verojen nosto, valtionyhtiöiden myynnit, talvivaara, posti, VR, koululeikkaukset, rakentamisen homeongelma, öljyn hinnan romahdus, Kreikan tukipaketit, isäntämaasopimus, NATO-sotaharjoitukset, harmaan talouden tutkinnan alasajo, suurliittohankkeet, suurkeskusjärjestöhanke, joukkovoimaliike – vanhuspalvelulaki ja viimeisenä kikysopimus. Ei kommunistit ole tehnyt mitään, mutta puheenjohtajisto on ainakin näissä kaikissa sanonut mielipiteensä, tuonut asioita esiin ja koittanut tehdä parhaan mahdollisen. Päinvastoin riveistä lipeä ihmisiä niihin riveihin, jotka suosi ruohinnan nousua, suosi valtionyhtiöiden myyntiä, suosi luonnon tuhoamista. En tiedä, onko kauhean tärkeää kiinnittää huomioon semmoiseen asiaan, että kommunistinen liike on meidän yhteinen liike niillä pienillä voimavaroilla, joilla me tehdään tätä työtä, niin vielä jokuset jäsenet jättää käyttämättä sen pienen velvollisuuden, jättää jäsenmaksun maksamaan. Se on pienimmillään vissiin 20 euroa niille vähätuloisille vuoden kuuluminen puolueeseen. Pidän erittäin törkeänä sitä, että jäsenistö ei huolehdi jäsenmaksuista. Se on eri asia toimia puolueessa muulla tapaa, mutta jäsenmaksu pitää huolehtia. Ja ammattiyhdistysliikkeestä sen verran, että nyt metalli viimeisenä hyväksytään kikysopimuksen. Olen ollut kymmeniä vuosia ammattiyhdistysliikkeen aktiivinen. Ja kikysopimus kun tehtiin, niin ensimmäisen kerran ammattiyhdistysliikkeen historiassa työaikaa pidennettiin, ruvettiin tekemään talkoita. Kesälomakorvauksia leikattiin ja monta muuta. Ja nyt ammattiyhdistysliike kuvittelee kykenevänsä taisteleen tulevaisuudessa jäsenistön eduista, kun hallitus on saanut tahtonsa läpi ja EK on ääni kuuluu nyt myös SAKssa. Meillä kommunisteilla on nyt erittäin vaativa tehtävä. Meidän on kerättävä ne kommunistit, jotka vielä on ammattiyhdistysliikkeessä mukaan ja tehdä niitä aloitteilla, aloitteita, joilla palataan takaisin edunvalvonnan tielle. Ei voi olla niin, että leipäpalaa pienennetään päivä päivältä ja sen hinta nousee päivä päivältä. Siellä tulee naru vetävän käteen on kohtuutonta ammattiyhdistysliikkeen johdon vaatia pääluottamusmieheltä, että vaadi toveri tulee ammattiyhdistysliikkeen jäseneksi, jotta he voivat laskea jäsenen palkkaa, pidentää työaikaa ja lyhentää lomia. Näin ei voida jatkaa. Toverit, me olemme tärkeällä paikalla. Nyt lähdemme sinne ammattiyhdistysliikkeeseen mukaan, jokainen omaan osastoonsa ja jokainen tekee sitä työtä siellä niin, että se näkyy. Siellä pitää näkyä kommunisti. Ja viimeisenä haluan sanoa kiitokseni kaikille puolueen jäsenille, puheenjohtajille, pääsihteerille ja tiedonantajalehdelle. Olen toiminut kolme vuotta puolueen varapuheenjohtajana, mutta koska toveri Herkku Hernesniemi menehtyi viime syksynä, on työmääräni kasvanut niin suureksi, että joudun vetäytyy varapuheenjohtajan paikalta ja toivon, että jatkaa, jatkaa samalla linjalla tukien tulevia puheenjohtajia ja, ja puolueen toimintaa. Kiitos. Kiitos Pauli Katrin.